Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Regat ben. Bugünkü dersimiz başlıktan da anlamış olduğunuz üzere sayılardan olacak. Sayılardan ve sayma yönteminden bahsedeceğiz. Bir de bu dersle alakalı birkaç önemli terim var. Onları da paylaşmak istiyorum sizinle. Ve dersin sonunda size birkaç sayma örneği göstereceğim. Şimdi biz bu derste birden milyona kadar saymayı öğreneceğiz. Ama çok kolay bir şekilde. Ve şimdi hadi başlayalım. 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 20 20 30 30 40 40

yüz bin, yüz bin, milyon, milyon. Evet arkadaşlar, şimdi sayma yöntemine geçiyoruz. 11'den 19'a kadar 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20'den 29'a kadar 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30'dan 39'a kadar 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 40'tan 49'a kadar 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50'den 59'a kadar 51 52 53 54 55 56 57, 58, 59. 60'tan 69'a kadar. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. 70'ten 79'a kadar 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. 80'den 89'a kadar. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. 90'dan 99'a kadar 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Yüzden 900'e kadar. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Binden 10.000'e kadar. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000. 20 binden 100 bine kadar. 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin, 60 bin, 70 bin, 80 bin, 90 bin, 100 bin. 200 binden milyona kadar. 200 bin, 300 bin, 400 bin, 500 bin, 600 bin, 700 bin, 800 bin, 900 bin, milyon. Evet arkadaşlar, dersin başında size bahsettiğim gibi birkaç önemli terim var. Onları da paylaşmak istiyorum sizinle. Hadi başlayalım. Numara, numara, matematik, matematik, saymak, saymak, numaralandırma, numaralandırma, tek sayılar ve çift sayılar. Artı, eksi, çarpım, bölme eşittir. A artı B toplama. A eksi B çıkarma. A çırpım B çarpma. A bölü B bölme. Evet arkadaşlar, dersin son kısmına geldik. Dersin başında bahsettiğim gibi size birkaç örnek vereceğim ve birlikte çözmeye çalışacağız. Şu an önümüzde 8 tane örnek var. Onlara dikkatli bakın. Çözmeye çalışın birazdan birlikte çözeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi örneklerimizi çözüyoruz. Hadi başlayalım. 25 47 99 101 1938 2001 2022 800 861.599. son rakamımıza dikkat ediyoruz 861.599 Evet arkadaşlar dersin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsiniz ve faydalanmışsınız. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen ve yorum yapmayı unutmayın ve sonradan gelecek videolardan haberdar olmak içinse beni takip etmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşürüz.